欢迎回到九的电子产品超详细。今天来跟大家介绍的是日照辐射计，型号 SP- 五一零六一零 -SS-AD。它是一款热电堆式的日照辐射计，相对细电池式的感测器，拥有更高的精度、更广泛的光谱范围，以及更适应恶劣的天气。 产品的主要特色是可准确测量来自太阳与其他来自天空之辐射。产品分别提供仰视与下视的测光视角，两者搭配使用则可以提供全方位的光线角度量测，可有效帮助太阳光伏系统准确评估日照收益。产品大小为直径二点三五公分，高度则为二点九二公分，重量则约为九十克，非常的轻盈小巧。 相较常见白盘万型之日照计 （SP-510610-SSHD），具有部署优势。搭配专利的字节探头设计，使其于户外架设环境应用也能保持良好的便利性与感测精度。产品内建加热器，能有效对抗室外露水、雨水、结霜、积雪覆盖等而造成的测量误差。而讯号输出的部分，提供4到2 0 n a RS485 讯号输出。 并支援蓝牙主动推波功能，无需额外配对，即可于行动装置上监看范围内多台装置，对于监控使用上十分便利。而产品采用 IP 六七等级的不锈钢电缆连接器，并符合 ISO Class C 等级的认证，具有防尘、防水、耐久力高的优势。产品适用于农业、生态研究、太阳能板的短波辐射测量，是一款出色。 可靠的日照辐射剂。以上就是我们对于 SP Dash 五一零六一零 Dash SS 的水 d 的产品介绍。有任何问题，欢迎留言给我们。也期待您点击下方资讯栏链接，一起加入九六讨论区，跟我们一起分享。我们下次再见喽。